ada sudah yang lobir. Pokoknya kalau Anda yang minum, ada yang mengatakan dulu Bapak Ibu, ampuni istrinya. Sekarang tidak ada sudah ampun. Siapa kita mau teh?